no ha dit res sobre la immediatesa de l'aplicació del conveni de reciprocitat. I això és el que a nosaltres ens preocupa, perquè tot el que més és literatura, que en la pràctica, insistisc, no va aprofitar per a res més que per a que vostès ara traguen la bandereta i diguen a mi sí, els catalans reconeixen que el valencià és el valencià i la senyera i no sé què que per a l'únic aprofita aquesta introducció en el conveni, per a res més. En la pràctica no té pràcticament ninguna virtualitat. Però, en canvi, l'altre sí que és important, perquè vostès no fixen. Diu, bueno, quan ens dona el múltiplex, no? El múltiplex qui el ha de donar? El govern central, Rajoy. Apanyats estem. Si tenim el mateix èxit que estem tenint en el tema del finançament, pues, és com dir a l'hermano Lobo, no? Au! Ja veurem quan arriba això.